자기도 얼마나 지금 я знаю. А? Это пенечек был. А. Регистратор работает, это хорошо. Будет что поснимать. Ой, слеза. О, нифига себе. Сиди, сиди.